Mi hanno detto che sono il peggiore, mi hanno detto che starei meglio altrove. Dimmi cosa devo fare per essere te, avrei voglia di urlare, farmi sentire nel mondo. Dimmi che non sai cosa mi serve perché non c'è spiegazione, solo voglia di fare. Metti dagli sempre tutto quello che puoi dare Ogni occasione buona, Nuova Metti sempre tutto quello che puoi dare Cogli l'occasione senza che ti sfuga dalle mani Tu la guardi mentre vola via Una scia, quelli sono i sogni tuoi, Mi hanno detto che Sono il peggiore Mi hanno detto che Starei meglio altrove cosa devo fare per essere te Avrei voglia di urlare e farmi sentire nel mondo Dimmi che non sai cosa mi serve perché Non c'è spiegazione, solo voglia di fare Serve un po' di zucchero Sono andato proprio in down Ho voglia un po' di zucchero Dammi un po' di zucchero Dimmi cosa devo fare parlare, fammi sentire nel mondo Dimmi che non sai cosa mi serve perché Non c'è spiegazione, solo voglia di fare Mi hanno detto che sono il peggiore Mi hanno detto che starei meglio altrove